आपका पहला सवाल है आपका पैतालीस महल भारत के किस राज्य में आपका ऑप्शन है ए मुंबई बी दिल्ली सी गुजरात डी उत्तर प्रदेश में आपका चौथा सवाल है मेघालय की राजधानी कहाँ है आपका ऑप्शन है शिलोंग रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तक की गई थी आपका ऑप्शन है एक चौंतीस किलोमीटर बीस चालीस किलोमीटर बीस पैंतालीस किलोमीटर बीस पचास किलोमीटर अपनी माँ को कभी नहीं आपका सही जवाब होगा हे काठमांडू आपका दसवा सवाल है कौन सा पक्षी जीवन है पेड़ पर नहीं बैठता है आपका ऑप्शन है हे बुलबुल बी गोरिया 你就像。 आपका सही जवाब होगा ए स्पेन में आपका अगर सवाल है पंद्रह शरीर के किस्म तेल लगाने से कान साफ आपका ऑप्शन है ए होठ में बी नाभि जवाब होगा ए कतर में आपका अगला सवाल है अठारह धोबी का कुत्ता मधुर का मुहावरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका ऑप्शन है ए धीरे धीरे चलना बी कहीं ठिकाना नहीं हो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब धन्यवाद